你收看的频道是牛奶大师师师师台。各位观众朋友，大家好，我是大师。OK，下面要开箱的不是游戏，是 iPhone 八 Plus。那呃，大师呢是第一次买 Apple 的产品手机。那因为之前的手机都是用安卓的系统，然后之前大师是用华硕的。 那我这种养年，它实在是已经已经钝到快不行了，所以刚好这是 iPhone 八，上次我想说就直接买 iPhone 八。那很多人问我要不要买 iPhone ten，但我实在是不想买 iPhone ten。虽然价格如果是六十四 G，跟我买的，但是买的是 iPhone 八 Plus，已经是二五六 G B 了。那其实跟 iPhone ten 的六十四 G B 好像只差一千还两千吧，有点忘记了。 但是 iPhone 10的二五六 GB 的话就是四万一千五，但我觉得我实在是不想用脸部辨识这个东西，然后加上我也没玩过那个 Touch ID，就是我们的指纹辨识，所以呢，最后想了一下，还是买 iPhone 八好了。OK，那我会买 iPhone 八 plus 是因为主要是它有双镜头，对，只是为了我只是为了双镜头而买的，因为它可以玩人像模式。那因为大师有在。 录影嘛，那我想说，大荧幕玩游戏也比较好玩，因为之前有录《神魔之塔》啦。那之前虽然是用电脑模拟器去玩的，不过在那个转实在有点难转，所以以后可能会用 iPhone 八来录。OK，那我们其实开箱应该很多人都很多都看过了啊。那我就是简单看一下，然后里面呢就是一些配件。 那配件就是，据说我看别人是说都是参考以前的那个，呃，配件都一模一样。然后卡针我有先拿拿出来的，它就附个卡针。然后里面有个这些说明书，那这些就是你通常大家都不会看的啊。然后有一个最重要的这个 iPhone Apple 苹果的贴纸。然后还有什么？然后这是一个。 还有变压器、充电头，然后跟耳机、耳机，看到哦，耳机转一下啊，OK，耳机，然后耳机，然后我记得他要 l i g h t i n g 跟那个三点五的 Mini 的转接头的线，那。 没有办法，因为它这是 iPhone 八、iPhone 七就取消我们的三点五的 mini 孔耳机孔，然后这是一个充电线。然后呢，iPhone 八它自己支援快充，但是呢，它附的这两个并没有快充的功能，就是它的线，我觉得线线不知道有没有查到，不确定。主要是这个它没有支援，就是快充的规格。 然后，如果你有买 Make 的，好像 Make 有一个变压器，它的那个是泰 e C 的接头，然后它就可以做快充的功能。对，好啦，那其实快充快充而言，对我对我来说其实并不太大需要啦。那其实我只给大家看一下， <laughs> 然后这是玻璃玻璃背盖的，其实还蛮漂亮银色。然后当时。 那时候我去实景门市看展展示机，我觉得太空灰还是蛮普通的，嘿。然后就问你开机了，然后它一开始就是它的膜就是从这边撕的，然后可以撕到你整面，因为那时候还没有贴那个那个玻璃贴，所以我还不暂时不想撕，所以它就是一个保护贴贴着，然后。 你买的时候，通常它会开机验给你看啊，所以你要仔细看一下有没有什么回那个点点啊、回损啊、屏幕怎么怎么样啊、声音啊、喇叭是不是有没有破音之类的啊，这要注意一下。镜头双镜头，那只有双镜头的 iOS 版本十一。 哎，十一还十，好像就有那个人像模式，要双镜头才有哦。人像模式，那人像模式到时候等大师玩了一阵子，那个熟悉一下 iPhone iOS 的界面之后，再跟他介绍一下这个人像模式到底是怎么一回事呢？OK，那其实基本上呢，由于才采用玻璃机壳啦，所以你拿起来会有一点点的，我没拿过以前的 iPhone 七 Plus 的重量，不过他们不是说有。 感受不到。那我原本也在考虑说是要买四点七寸还是五点五寸的，因为大师的手其实蛮大的，所以其实还好。那你的保护套的话，就你如果你再选大一点，它就是一整坨这么大，所以你们自己可以考虑一下。那手小的人，当然是建议用四点七寸就好。不过如果你是喜欢玩游戏的人，跟我们大师一样，你还是买 i 呃 plus 五点五寸，因为五点五寸，你像我装史莫斯塔。 如果我要单手转，按四点七寸可能就会太小，然后大师手又比较大，所以玩起来的那个感觉就有点不太不太舒服，不太爽。OK，那基本上成品的配件大概就长这样子。好，那当时买的是银色版本二五六 GB，然后大呃要三万四千五百，嗯，花了一个月 <laughs> 好多钱，一个月薪水。 <laughs> 好了，不过第一次玩 iPhone 还是蛮蛮新鲜的，它的速度也让我蛮满意的，就是都很快。然后目前我昨天才买的，所以大概我我是礼拜六的时候买的，所以用的时间还不长。那一开始开机做设定会比较麻烦一点，因为有好多东西要转移什么的。那有问题呢，可以，如果你是想安卓想要跟我一样第一次换 iPhone 的话。 我也是建议你可以买 i 八啦，但是如果你对需求没有这么大的人的话，你可以买 iPhone 七就好了。但是呢，我有去买的时候，又有去问一些店员，他们是说 iPhone 七目前都缺货，因为他这样讲嘛。那它的外形又跟 iPhone 八差不多，所以大部分人会选择 iPhone 七。那它性能的话，其实啊，说实话，我也觉得差异不大。 那它只有我看的话是 CPU，然后还有什么？好像就 CPU 吧，跟亮度、荧幕好像是一样啊，用玻璃即可啦。然后双镜头都就是有能效模式，那 i 七八十也有啊。那基本上呢，如果哦，iPhone 八 plus 的机体，我印象中是看一下三 GB 吧，有点不确定那有写吗？ 麦克，好，不管了。我印象中是三 GB，iPad Plus 三 G。可是对机体而言，在在 iOS 的系统上面优化其实做的非常好，所以机体二 G 的 i 七，我觉得如果大家是家庭考量的话，i 七是值得入手的。但是你可能就是要等，因为降价嘛，可能暂时都没有货。那当时在买 iPhone 八银色 Plus 的时候，蛮多门市都没有的。然后我问一下呃店员，我不知道店员讲是不是真的，他说。 iPhone 八银色这次出好像比较少一点，都是灰色跟金色居多，因为他们都说金色，呃，卖的比较好。对，但是因为大师毕竟是个男生拿金色实在是太秀气了，所以呢，我还是买银色在。我在银银色跟太空灰两个颜色在选。那一开始拿太空灰，我觉得超普通的，超级普通，但是我，在。 看旁边的有个展示机，iPhone 七的钥匙黑，我觉得钥匙黑真的比较漂亮，但是这次又没有出钥匙黑，可能明年三月四月会出也不一定。那相比之下，我就觉得哎，银色的背背面会比较好看一点，因为黑色才是就是怎么讲，就是比钥匙黑不好看的。对，但是又最后没出钥匙黑，这但是它的太空灰其实已经很接近，完全接近黑色了。那像。 大是买这银色，其实我觉得它背盖啊，玻璃背盖后面这边，其实它也像白色啦。虽然它是银色，虽然他说银色，可是我但是视觉效果看下来是呃白色的。那它背旁边的这些边框啊，就是银色的，就是银色的。然后如果你以前的是哦对，了，如果以前是 micro e l 信卡的朋友们，那你记得要去那个你的电信换 nano 的 nano 的信卡。 应该是免费的，啊，但是中华电信也是免费的，要不然你不能开机哦。对，那我记得如果你 iPhone 呃接上网络登录进去的话，好像就开始送保护，好像自动帮你登录。对，你要 Apple ID 才可以。我是研究了很久啊，就是大师是新手啊，那 Google 那个 Apple ID 啊，就是坚强一下，你大师第一次玩。 OK，所以研究了一阵子，那其实它的声音就比我想象中还要好很多，因为我家的喇叭实在是有个烂，我家弄弄 i， <laughs> 弄 iPhone 玩游戏，哇塞，那个声音真的很棒，没有话讲，真的很棒。OK，那之后什么功能呢？我就是当时会再就是介绍一下这个 iPhone 八有什么好玩的东西，跟安卓不太一样的，那给大家参考一下。那它的。 这个 Home 键呢，就是没有虚，应该是虚拟啊。然后它里面会有回馈给你那个震动的感觉。那下面就是 Lightning l i g h t i n g 的接头跟那个喇叭孔这样子。好，那大致上就是就是这样子喽。那因为 iPhone 八有支援无线充电啊，那无线充电大师可能也用不到。但是如果你需要无线充电的朋友，那你只能买 i p h o 不八喽，或是 i t e n 那 再就是你的保护壳啊，就不能用金属的哦，因为它会影响你的无线充电的感应。OK，这样大家知道吗？好啦，那大师的开箱到这边结束啊。那喜欢频道欢迎到频道图片按一下订阅，欢迎到左下角铃铛，呃，订阅红色按钮按下订阅，也欢迎到粉丝页按的赞，做最终最新消息。谢谢大家这集的收看喽，谢谢，拜拜。